arriba. Ahora me siento como un hombre sin alma. Sí, sí. Ahora me siento como un hombre sin alma hecho, puro nervio introvertido y falto de calma. Y ya no me toco si te quemas mientras suena. fuerza para levantarse implacable, mi imprecable, y arrodillarse, no me hinco igual, lloro a llenar un río, soy yo disculpa, si de tu chiste no me río, este es un rap crepo para tus oídos lacio, me arrapan la rima, me descaratiendo los labios, la gente dice, mira, que vive más sabio, y el que habla no soy yo, el que habla es el instabio. todo un evento como llenar el estadio, plácido de como sin masticarte, como el ácido, Amino, me vengas con esas estupideces como esas ardillas, recolectando si no se apagan los juguetes la tua en una movida vana Acá siempre está el buitre más delante de la cama siempre está la vaca de la guadaña afilada la cigüeña te espera va dejarte preñada nada y vive con cada calada respirada en tu bolsillo para otro lado está la anticipada yo siempre pronto del micro para que de esa granada mira la humo que trae otra fragancia que va llenando la ambiente, se mueve con elegancia cadencia piensa que tu trabajo de infancia llega

No hay fondo al caer de la vida no me escondo. Tomo la iniciativa, hey, viva soy yo del que no estoy pensando sin la mentira. La puta matarme de la tenía, sigo nervioso con el genere pegoso, haciendo un ready en el ready del pozo, hey mozo. No se asusten de mi acoso, yo sé que ando miso como no soy gamboso y destrozo con mi rima el idioma español. En mi panza por el alcohol, un solo barrio de política con teja que trabajo vampiro, te miro de reposo y de la calambre ando con hambre y prendo con sangre el papiro me echo una volada y todo el arriba miro consigo ver masivo y que lo vemos todos los días en la calle, en el bondi, donde vas a estudiar y en todos lados es el racismo que hay. Cuando un amigo pasa un boliche y dicen entra todo menos él, que a mí me pasó, ahí lo ves, de verdad. Oh, yo tengo una duda. ¿Cómo se llama el nombre de la banda? un boca negra, papá. <laughs> Dale, vamos a hacer racismo acá para toda la gente. <laughs> Vamos arriba. شبه نجاح الفرسي ده من مناجع